Я ухожу от тебя и не буду прощаться Расцветет листва Все живет улететь, испариться отсюда Я буду к тебе приходить и тебе буду сниться Буду с тобой словно ангелы солнце повсюду А когда ночь прикоснусь, я к тебе словно чудо Растет листва, все живет и снова.